תירשמו לערוץ. איזה יום מרביץ של עין וכל הילדים ידיים קדימה והולכים לתת חיבוק ל... מי זאת סימה? גיל שבת שובב אחד ניר, כולם לישון Pito, ala af, pito, ala bete, pito. so sweet it's so they have it's but they got to smile Roots but so sweet it's so they have it's but they got to smile Almighty so פעמייתי, דה דה דה, כל היום שחיתי בבית לוויתן, כל היום שחיתי בבית לוויתן. מתגלגל ופתאום נעלם מה זה? איפה הידיים שלכם? קפצה קפיצה קפצה קפיצה והאף תפסה וואק וואק וואק וואק צמריה ירוקה לא קפצה קפיצה ועוד קפיצה ועוד קפיצה והאוזן היא תפסה los! Lab uns rein, lab uns rein, lab uns, lab uns rein. Lab uns rein, lab uns rein, lab uns, lab uns rein. Lab uns, lab uns, lab uns, lab uns, lab uns. Lab uns, lab uns, lab uns, lab uns, lab uns. Lab uns, lab uns, lab uns, lab uns, lab uns. fly. Keep on the lies I can, keep on the lies I can, keep on the lies I can, keep עוד פעם אחרונה? כל המילים מרימים את רוצים לראות סרטונים נוספים של דרור רמי? כן. נכנסו על הכפתורי הגול עכשיו. תרשמו כן, לערוץ. אני דרור רמי, זה הכל וזה משמי, השירים הם עולמי, שר לכם ולעצמי.